Birovlarni trading rejasini shunday olib, o'zingizga qo'ysangiz, minusdan boshqa hech nima bermasligini juda ham yaxshi bilasiz. Bugungi video shaxsiy trading rejasi to'g'ri yaratish uchun maxsus tayyorlangan. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Oldingi videoda ko'pchilik layk va qaynoq kommentlarni ayashmadi. Hammanglarga katta rahmat. Bu kanal rivojiga qo'shib o'tgan hissiylarni hech qachon unutmaymiz. Agar mabodo kommentariyalar bu videoda chiqmagan bo'lsa, keyingisida albatta chiqadi. Buning uchun kanalga obuna bo'lib, bitta qaynoq kommentariy va layk tugmasini bossanglar bo'lgani. Trading rejasi nimaga kerak? Qisqacha tushuntiraman. Trading rejasini vazifasi bu сделkani to'g'ri ochishimizni qachon ishlashimizni qaysi uslubda ishlashimizni depozitimizni boshqaruvini depozitimizni xavfsizligini vaqtingizni to'g'ri sarflashingizni va asosiysi sizni har doim disiplinada ushlash Dadosh, nima keragi bor menga trading rejasini shunday ishlasa bo'lmaydimi desangiz, oddiy misol. Tasavvur qiling, labirintga tushib qoldingiz. Trading ham shu labirintga o'xshaydi. Har safar tupikka tushib qolmaslik uchun sizga shu labirintda sxemasi kerak bo'ladi. Trading rejasi bo'lsa, aynan shu labirintda sxemasi bo'ladi. Trading rejasiga iloji boricha jiddiy yondashsangiz, u sizni xohlagan niyatingizgacha pulingiz bilan nervingizni asrab, yetib borishingizni ta'minlaydi. Biza berayotgan maslahatlarni keragi yo'q, men shundoq ham o'zim ham ishlay olaman desangiz, omad do'stim. To'g'risini aytganda, bu qoidalarni bittasiga ham amal qilmasangiz bo'ladi. Hammasi sizni qanchalik omadligingizga bog'liq. Lekin savol sizga, omadga ishonib, qanchalik uzoqqa borsa bo'ladi? Mayli, hozir buni tushunmayotgan bo'lsangiz, ko'p emas, 1 ikkita depozitingizni brokerga sovg'a qilib keyin tushunasiz. Trading rejasini o'zimizga moslab tuzamiz. Trading rejamiz bizning psixologiyamiz, tabiatimiz va dunyoqarashimizga qarab individual yasaladi. Boshlashimizdan oldin o'zingizga bitta savol bering. treyder bo'lishingizdan maqsad nima? Agar shu savolni javobini ichida oson va tez boyib ketish degan so'zda uchramasa, demak уже to'g'ri yo'ldasiz. Shuncha gaplar bekorga gapirilmabdi demak. Agar maqsad oson va tez boyish bo'lsa, demak adresda adashibsiz. Sizga kazino kerak, bet kazino emas. Asosiysi, qo'ygan maqsadingiz trading bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ishga taalluqli bo'lmagan temalarda bo'lmasin. Misol, birontasi bilan tanishish yoki birovlardan alamingizni olishga o'xshagan maqsadlar emas, xo'p? Bunaqa narsalarni boshqa joyda hal qilasiz. Maqsadimiz shunaqa bo'lsinki, uni bajara olishimizga ko'zimiz yetsin. Misol, bir oyda depozitimiz 20%, keyin 25%. Bitta maqsadingizga yetdingizmi, keyingisiga sekin oshirib boraverasiz. Faqat joy berilib ketmang. Agar maqsadingizga bir oydan oldinroq erishsangiz, demak, o'sha rezultati bor. Trading rejes bo'yicha keyingi maqsadingizga qarab harakatda davom etaverasiz. Esingizda bo'lsin, bu bilan bugungi aytiladigan gaplarni daftaringizga yozib qo'yib, endi kutish qoldi deb o'tirishingiz kerak degani emas. Hamma qoidalarni joyida ishlatishingiz kerak. Ishonmasangiz, bugungi videodan keyin bir haftacha demoda sinab ko'ring. O'zingizga ishonchingiz va сделкаlarni boshqarayotganingizni sezganingizdan keyin rahmat aytasiz. faqat hammasi счетga ketyapti endi rejasiz ham ishlasam bo'ladi rejani kecha kelganlar ishlatsin demang esingizda bo'lsin trading rejamizni bir marta inkor qilsak disiplina shu zahoti to'kilib tushadi ketidan depozitimiz ham ketadi yana bitta muhim narsa trading rejamizni brokerni terminalini ochishimizdan oldin tushunishimiz kerak bo'lmasam grafikka ko'rsangiz darrov izlogga kirib ketasiz reja esdan chiqib ketadi Trading rejasini asoslarini sanab o'tamiz. Ularni hamma o'ziga qulay qilib moslashtirib oladi. Birinchisi bu money management qoidalarimiz. Money management nimaligini va uni qandoq ideal ishlatishimiz haqida to'liq ma'lumot kanalda bor. Manzilini tepada va tavsifda qoldiraman. Hozir bo'lsa qisqacha to'xtalamiz. Xullas, rejangizga albatta kiriting. Birinchidan, depozitingizni brokerga kiritishingiz bilan uni qiymatini foizda baholang. Depozitingizni necha foizini bitta sdelkaga qo'yyapsiz? Mabodo сделка kirmasa, nechta pog'onagacha страховка qilishingizni hammasi sizni rejingizda bo'lishi kerak. Kimdir uchun bitta summani o'zgartirmasdan ishlash qulay bo'lsa, boshqa birovga страховка o'ta muhim. Esimizda, bitta cho'ntagimizdagi oxirgi pullarni qo'yib ishlashga haqqimiz yo'q. Сделка minusga yopilsa, broker pulingizni qaytarib bermaydi, u hech kimni ayab o'tirmaydi. Ishni ro'zg'ordan mutlaqo tashqaridagi pullar bilan qilishingiz kerak. Misol, kayf yo'q qiladigan pullarni Oxirgi pullizni qo'yib ishlasangiz, psixologik tomondan o'zingizni yeb tashlaysiz. Trading rejangizdagi hamma qoidalarni yoddan intuitiv bajara olishni bilmasdan turib, realga yaqinlashmang. Undan esa demo hisobni realga sola oladigan summangizga keltirib, shu summa bilan shug'ullaning. Ikkinchisi bu time management qoidalarimiz. Time management nimaligi va uni qanday ideal ishlatishimiz haqida ham to'liq ma'lumot berilgan video manzilini tepada qoldiraman. Hozir bo'lsa qisqacha xullas rejangizda bu albatta bo'lishi kerak. vaqt bu bizani pul bilan baholab bo'lmaydigan boyligimiz uni treydingda pulimizdan ham ehtiyotroq va aql bilan ishlatishimiz kerak haftada necha kun va necha soatingizni treydingga ajratmoqchisiz ishlash uslubimiz shunga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi grafiklar bilan ishlayotganingizda sizni iloji boricha hech kim va hech narsa chalg'itmasligi kerak maslahat o'qishdan yoki ishingizdan bo'sh paytingiz toshkent vaqti bilan soat sakkiz to'qqizda kechki ovqatdan keyin dam olib bemalol ishlasangiz bo'ladi Agar bo'sh vaqtingiz Jakob bo'lsa, shuni ham hisobini oling. Misol qaysi savdo sessiyasida ishlashingiz, muhimi sizga qulay va hech kim chalg'itmaydigan joyda ishlang. Shunga iloji boricha ishlamoqchi bo'lganingizda uydagilardan 1-2 soat chalg'itmasliklarini so'rang. Sotsialniy setlarga chalg'imang yoki telefoningizni polyotga qo'yib qo'ying. O'zingizga kerakli timeframelarda va sdelkalarni ekspiratsiyalarini qanday ishlatishni bilmay turib, demoda kerakli natijalarni olmaguningizgacha realga yaqinlashmang. uchinchisi bu risk management qoidalarimiz risk management nimaligi va uni qandoq ideal ishlatishimiz haqida to'liq ma'lumot kanalda bor manzilini tepada qoldiraman Hozir bo'lsa qisqacha, xullas, rejada bu albatta bo'lsin. Сделкalaringizni u yoki bu joylarda sababsiz ochmasligingizga va ishonchingiz komil bo'lmagan сделкalaringizni o'tkazib yuborishingizga javob beruvchi qoida bor. Bu qoidani har xil ishlatsa bo'ladi. Misol, bir kunda nechta sessiyalarda ishlamoqchisiz, nechta сделка ochmoqchisiz, nechta minuslardan keyin yoki nechta plusdan keyin ishingizni bugunga yakunlaysiz Xullas, nimaga shunchalik kerak bu qoidalar desangiz, misol siz bu yerda mabodo 100 dollar yo'qotsangiz, shu 100 dollar ishlaganingizdan ko'ra bu sizga qattiqroq ta'sir ko'rsatadi. Chunki hammani niyati betan iloji boricha katta summani olish, aksincha yo'qotishlarni hech kim o'ylamaydi. Shuning uchun plyus va minus delkalarni hisobini oling har doim. to'rtinchisi bu depozitimizni mahorat bilan boshqarish depozit nimaligi va uni qandoq ideal boshqarishimiz haqida to'liq ma'lumot kanalda bor manzilini tepada qoldiraman hozir bo'lsa qisqacha xullas rejangizga albatta buni ham kiriting Depozit imzoni foizlarda hisoblash va avvalambor bu depozitni pul sifatida emas, aksincha ishlashimiz uchun hamda rivojlanishimiz uchun yordamchi instrument sifatida baholashimiz kerak. Esingizdan chiqarmang, beta pul har doim tajribadan keyin keladi. Undan oldin kutish befoyda. Bekorga asablaringizni tomon qilasiz. Depozitimizni suvini siqib, bir kunda quritmasligimiz uchun ishlash uslubimizni iloji boricha rivojlantirishimiz kerak. ikki xil uslubda ishlashimiz mumkin agressiv va ehtiyotkor agressiv uslubda ishlashimiz albatta foyda yuqori shu bilan birga risk ham o'ta yuqori bo'ladi ehtiyotkor uslubda ishlashimiz to'g'ri foyda pastroq shu bilan birga risklar ham o'ta past bo'ladi demoga kirib qaysi uslub sizga mos kelishini o'zingiz sinab ko'rib tanlaysiz beshinchisi bu сделкаga kirish qoidalari trading rejamizni keyingi pog'onasi bu сделкаga kirishimizdan oldin qilishimiz zarur bo'lgan bir qator shartlar birinchisi yaqin kunlarda bajargan zerkalarimizni ko'rib chiqishimiz ikkinchisi ishlamoqchi bo'layotgan aktivlarimiz to'g'risida o'tgan va kutilayotgan yangiliklarni xabardor bo'lishimiz uchinchisi shu tanlangan aktivimizda ishlash uchun qulay bo'lgan savdo sessiyasini tanlashimiz to'rtinchisi qaysi framelarda ishlashimiz beshinchisi katta framelarda trendni aniqlay olishimiz oltinchisi support va resistance zonalarini aniq belgilashni bilishimiz kerak yettinchisi yordamchi indikator va ossillatorlarni to'g'ri ishlata olishimiz kerak trading rejasi sizdagi hayajon va nima qilishni bilmay qolish holatlarini yo'qotadi rejani 6 punkti tradingda ishlatadigan qo'shimcha instrumentlarimiz rejani bu qismi endi hammani xohishi istagi bo'yicha foydalaniladi bu deganim kasha qilib tashlash kerak degani emas aksincha eng kerakli yordamchilarni belgilab yozing Misol, ishlayotganingizda qaysi indikator yoki ostsillatorlarni qo'shasiz. Balkim, trading bo'yicha veb-saytlarni texanalizi va yangiliklarni ishlatarsiz. Brokerizdan tashqari live graphics, jonli jadvallardan foydalanarsiz. Xulosa nima qilganda ham ishingizni yengillatadigan yordamchilari eng asosiylarini oling. Asosiy maslahat sizga pulga sotiladigan sehrli indikatorlarni o'rniga qulayligingiz uchun noutbuk yoki bo'lmasam kattaroq monitor oling kompyuteringizga. Bu apparatura qismidan sizga tradingda qulay ishlashingizni ta'minlaydi. Rejadan chetga chiqmang. Siz tuzadigan trading rejangizdan hech qachon chetga chiqmang. Eksperimentlarni bo'lsa demo hisobda qilamiz. Real hisobda rejadan chetga chiqish yomon tugaydi. Hozirgi aytganimga ishonib, ko'zingizni ochmasangiz, bozorni o'zi sizni noqatay ko'zingizni moshday ochib qo'yadi. Shunga reja mustahkam udarni ko'tara oladigan bo'lishi kerak. Ishni boshlaganingizdan keyin siz сделкаларni faqat o'zingizni trading rejangizga tayanib ochasiz. Agar maslahatga xo'p deb shu trading rejasidan chetga chiqmasangiz, depozitingizni hech qachon yo'qotmaysiz. Esingizda bo'lsin, trading rejasi bu bitta qurilsa buzilmaydigan Eiffel minorasi emas. Uni har doim mukammallashtirib, ortiqcha punktlarni yangi, foydalilariga almashtirishimiz kerak. Bir kunda depozitimizni brokerga berib yubordim degan gaplar bo'lmaydi shunda. Boshida minuslarni kamaytirib, balansimizni plusga olib chiqamiz. Xo'sh, trading rejamizni bitta joyga yig'aylik. Xullas, trading rejamiz faqat bizga xizmat qiladi. Shuning uchun uni o'zimiz tuzamiz, boshqalar emas. tuzishimiz va yozib qo'yishimiz kerak bo'lgan joyi farqi yo'q. Qog'ozdami, telefondami, sizga qulay bo'lsa bo'lgani. Tradingga kelishingizdan maqsad nima? Maqsadingizni pog'onaligi bo'lib tashlang. Ko'p o'tmay ko'rasiz natijasini. Tradingni erishmoqchi bo'layotgan maqsadingizni aniqlab oling. Hozirni o'zida tez pul ishlashmi yoki hozir tajriba va keyin bir umr erkinlikmi? Money management, time management va risk managementni to'g'ri ishlating. Depozit esa qiymatini iloji boricha foizda, shuningdek foyda va yo'qotishlarni ham foizda hisoblang. sdelkaga kirishdan oldin qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni oldindan belgilab oling. Qaysi savdo instrumentlarini ishlatasiz? Asosiy va yordamchilarini ichidan faqat keraklilarini oling. Tradingga realistik qaray olgan odam beti har doim pulda bo'ladi. Beti kazinoda bo'lib o'tganlar ko'pga bormasdan nol bilan qaytib chiqib ketishadi. Bundan bitta oldingi temada treyder kundaligi va hozirgi trading rejasi temasida ishingizni nimadan boshlashingiz kerakligini yoyib tushuntirdik. Shularning ichidan o'zingiz uchun kichkina shpargalka yasab oling. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videoda sizni kutaman. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.